楽をのれちょいはやらせしなのよいのよめにどるあんさよいさこらちょいはやらせ踊り踊らないさ三あさかれ 叫我呀，谁？谁的马过我的山？ はよいこらさあさあまだしてさあさあ今朝の浅草さあどうもめかたあよいこらさあさあまだしてさあさあどうもかたいしのやさがかのさね さ影のさにくよの我がもみやさがななまるじあよいこらささ戻してささな七まるじこまにつけてもやさがな さまどてさのおげさがみだおあいささましてささ Thank you. 朝から注意はやせ踊り出てくるやように剥がしまえ鬼は広い よりく花よりおい咲いて実のなる花がよい山菜おい桜といわよせ がするどもやいすがたがみえおすりばやしのせみの声あんさよ Oh, yeah. 朝倉ちょいはやせ はやせさんさ踊りこのやに始まる時は平もしゃぐしも手につかぬさんさよまさくらちゅいはやせ 松田十六のさこがばかりたんさよ朝倉ちょいせおのれおの ませ朝からちょいはやせお前逆

らちょいはやせほれたほれたどやいかはまたやらに朝こらちょいはやせ水に押されて根が掘れた朝よ 桜ちょいはやせ